J'ai besoin Regarde-moi dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement, j'en perds mon temps. Comment puis-je me perdre autant Le vent se lève, vivant au bout de mes lèvres. une solution Je deviens l'ennemi de ma raison Je deviens l'ami de mes pulsions Je me cacherai parmi les ombres Je suis séduit par les fausses